Bandarusi. Hari ini saya akan merangkai juka, juka itenobo memakai uh, sedotan. Sedotan yang tadi pagi saya bikin ini udah jadi. Sedotannya seperti konstruksi di sini ya. Saya akan putar. Nah, sedotan ini uh, dia juga ada tebalnya ya, supaya kelihatan hidup ya. Nah, lalu set bunga yang saya pakai hari ini adalah yang lurus dua tangkai lalu saya pakai graspedia saya pakai bunganya carnation spray lalu ada lysianthus di sini juga ada uh, spray atau disebut juga calimero pertama-tama saya akan pasang seperti ini. Ya. Kita cari-cari dulu seperti biasa, kita mau mengarahnya ke mana. Ya, ini saya akan taruh di sini. Nah, ini karena ada konstruksinya, jadi kita harus jaga si konstruksinya jangan sampai ketutupan si ereng lurus lalu yang satu lagi kita juga kasih klik di sini lalu kita taruh satu lagi di sini saya akan taruh agak sedikit ke belakang supaya dia ada jarak ya ini agak keras nih iya oke okay. ya saya kasih biar ya, mantap pasang konstruksinya saya betulin sedikit lalu saya pakai Kraspedia ya kita pakai Kraspedia satu di sini susunan tancapnya ini paralel satu lagi kita pakai agak ke depan ya sini deh oke lalu saya akan pakai daun pilodendron daun pilodendronnya ini sudah saya kasih kawat ya. saya tancap satu di belakang uh, susunannya juga paralel sedikit susah nancapnya karena ada halangan daripada si konstruksinya tapi nggak apa-apa ya kita coba mencari tempat ya satu lagi di depan iya oke lalu kita kasih bunganya bunga carnation spraynya yang pendek di belakang saya lagi cari-cari pensilnya ya. lalu yang di depan lebih panjang seperti biasa smile sama kita ya. lalu saya kasih satu lagi di sini supaya menutupin kaki-kakinya si sedotan smile juga sama kita ya lalu saya kasih bunga ostemanya untuk aksennya di sini aksennya ini bunganya ini kecil, ostemanya eh, ini kecil kayaknya saya harus geser nih iya ya ostemanya agak kecil saya akan kasih kuncupnya ostema di sini supaya dia ada yang kedepannya oke okay. ya lalu kita sekarang kasih krisan spraynya ya krisan spraynya sebagai asirai sekaligus juga menutupi kita punya kensan secara samar-samar tidak usah terlalu tertutup sekali. Jadi ini kita taruh juga di belakangnya supaya nanti kelihatannya dari atas cantik. Ya. Sudah selesai rangkaian jiuka memakai konstruksi sedotan coba saya dulu ya hadapan saya agak susah demonya uh, eh, ikebana ini karena saya kalau saya demo melihat rangkaian penonton tidak bisa melihat tapi kalau penonton melihat rangkaian sayangnya sudut pandang saya agak serong jadi saya harus uh, lumayan harus hati-hati merangkainya ya Nah, sudah selesai rangkaiannya. Juga dengan memakai sedotan. Ya, kita bisa memakai bahan apa aja untuk aksesoris untuk bikin juga. Jadi fun sekali. Jika suka dengan rangkaian saya, silakan like, share, dan subscribe. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom. Terima kasih.